こんにちは、粟田洋介です。先日、スプレーでキャンバスに色を塗りました。こういう普通のアクリル系のペイントです。で、今乾燥してるんですけど、こんな感じになりました。 この上からアクリル絵の具で絵を描こうと思ってるんですけど、このスプレーの感じが活かせるような描き方をしたいと思います。 下のスプレーペイントの感じを活かしたいと思ったので、アクリル絵の具に水をたくさん入れたんですけど、かなり薄い色になると、スプレーペイントした後水を弾くので、少しだけこのジェルメディウムを足しました。で、ジェルメディウムにも水を足して、ジェルメディウム1の水1、それよりもちょっと薄めたぐらいですかね。 多分もうちょっと薄めても全然平気だったと思うんですけど、まあ、透明感が出ればそれでいいんです水で薄めた絵の具が弾いちゃうような感じじゃなければ水だけで薄めてグラデーションをつけながら描くっていうこともできますたまに私はその方法で描いていますとりあえずこんな感じになりました結構ここ 盛り上がってる部分があるので、乾くのにある程度時間がかかると思います。なので、続きはちょっと置いてから書こうと思います。ちょっと乾いたら書こうとか思ってて、13日も経ってしまいました。13なんてとても幸運な数字ですね。で、この絵、このバックグラウンドすごい綺麗なんだけど、この波みたいなイメージ、なんか今描きたいイメージとちょっと違うので、ここから色々付け足していこうと思います。 のスプレーペイントの部分は水で薄めた絵の具はちょっと弾いちゃうんですけど、このジェルメディウムで塗った部分ですね、その部分はかなり水で薄めた絵の具もちゃんと定着しています。かなり薄めた証拠にこんなに水が垂れてきています。こういうふうに水をこうこうやって水を垂らすのもなんかいい感じなので、ちょっと水を垂らしたいと思います。 あう負けたかないな <laughs> 垂れてきた水もこの部分は弾いちゃっています なんかミステリアスな感じになってきたので、そっち路線な感じに書き進めていこうと思います。 なんかすごい光が反射して見づらいので、ィーゼルで描きます。 こんな感じの絵が完成しました。タイトルは、猫の精霊です。 なんか最初この人オペラに出てくる女王様みたいにしようと思ったんですけどなんか冠みたいのがなんか違う感じのものに見えてきてなんか霊とかそういうのが似合いそうだなと思ってこんな感じに描いてみましたなんかジェルメディウムをところどころ使ってだからこんなに光ってるのかもしれないんですけど最初に厚塗りしたのは乾きづらかったんですけど結構薄塗りで描いてるのですごい早く乾燥しました